you verblüffend. se ti sapsi, ti aplonti. was ich da im Fernsehen gesehen habe, das habe ich Jahrgang weiß ich nicht. Ähm, ja. Gesehen habe, auch im Fernsehen. Ich bin der Meinung, dass es in einem Zirkus sein sollte. Aber nachdem, was ich auch das, äh, was ich im Fernsehen gesehen habe, habe ich auch wieder meine Gedanken gemacht, dass es eben die Außerirdischen nicht stimmen können. Wenn ich jetzt das Buch vergleiche, mit dem Bild vom Asket und das Bild vom Fernseher, muss ich sagen, verblüffend. Mehr kann ich nicht sagen. Saubere Arbeit geleistet hat er. Das muss ich schon sagen. Effektiv. Ist es effektiv? Ganz eine gute Vorbereitung. Anders kann ich nicht sagen. in der Zeit, wo sie äh, oben korrespondiert haben mit dem Mann, wo er ihnen einfach all die Schimpfworte äh, gesagt hat, ich bin ja immer noch oben also ich bin gegangen, ich habe da unten gewohnt. Ich weiß nur, dass äh, mir äh, mein Ex-Mann gesagt hat, wenn der Burgin anrufen tut, oder wenn er vorbeikommt, machst du die Tür nicht auf oder redest mit ihm nicht und sagst nichts und so weiter und so fort. Und das hat mich irgendwie ein bisschen äh, stutzig gemacht. Also, ich habe mir Gedanken gemacht, warum eigentlich nicht. Und so äh, habe ich den ersten Versuch gestartet, eben, dass ich ihnen angerufen habe, mal gefragt habe, was sie eigentlich machen und so weiter und so fort. Eigentlich. es läuft neutral, wie es immer läuft. Und äh, die Anhänger, die sie haben, oder die Gläubigen, die sie haben, sie gehen rauf, äh, sie machen ihre Sachen, sie helfen dort oben. Ich finde es auch richtig, wieso auch nicht, wenn sie an dem dran äh, glauben oder äh, Hilfe für sie ist, für alle, soll es wieder, äh, wieder hier raufgehen. Das, das ist denen ihre persönliche Sache. Nur eben, wie ich schon mal gesagt habe, Mensch soll ein bisschen Kritik äußern, gesunde Kritik. Das ist meine Meinung eigentlich.